Не влюбляйся, я не твой герой Будет больно, не тревожь покой Ты скучаешь так же, как и я Снова плачешь, не твоя вина